中元节也称玉兰盆节，而玉兰盆节是根据佛经中木莲救母的故事演变而来的。当时木莲想到老师释迦牟尼佛曾说过，开了天眼便能看见世间一切，不知他去世的母亲现在过得如何，是轮回转世在天堂或地狱，便用天眼一看。 发现眼前是火光，还看到了恶鬼，心里便想：母亲原来身处地狱，而且并在与恶鬼们争食。听到了母亲呐喊：“我好饿！”暮年万般不舍之下，便将饭送到了母亲的面前。母亲拿到了热腾腾的饭。 本以为他可以终于饱餐一顿时，忽然一阵火焰，饭竟然变成了火炭。木莲心里想：怎么会这样子呢？感叹之余，他才知道原来母亲在地狱受苦，而他却无能为力。只想着我该怎么办。于是。 他便去请教老师，情形便是如此。弟子怎样才能解除母亲的厄难呢？老师告诉他：你在每年的七月十五准备百味五果供奉十方鬼灵，这样才能够为你的母亲解除厄难。暮年照办了，并诚心的祈求。今天是七月十五。 我木莲以百味无果供奉十方鬼灵，求你们不再与我母亲为难。就在那时，母亲得以吃到她想吃的食物。后来，凡佛门弟子要为已故或在世的父母解除厄难，都会用同样的方法执行。大家好，我是金老师。 欢迎大家收看本次的鬼月特辑。刚刚跟大家分享的是木莲救母的故事，你喜欢吗？自古华人都相信农历的七月初一到三十是鬼门大开的日子，因此一般在农历七月有很多的祭祀活动，一般我们称为普渡。也因为民俗上的不成文规定，大家都会有所避讳，会刻意在这个月避开喜庆。 也会避免在这个月做交屋、迁车、入宅、嫁娶、开刀等等事宜。那么农历七月是不是真的那么诸事不宜呢？禁忌又有哪些？普渡有没有什么需要特别注意的事项？贡品又该怎么准备？就让金英老师在接下来的节目一一帮你解透透喽。 在我们开始之前，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛按钮，这样子日后你才能够第一时间收到老师的更新通知哦。首先，当月的首运三招，在农历七月的第一招，天黑了，请务必回家，不要在外面游荡，也不要去参加夜游。毕竟当月也是我们的孝亲月。 当然要多多陪家人，比较多的人聚集在一起，阳气也相对的比较旺盛。第二招就是每天一定务必要有充足的睡眠，至少六到八个小时才是足够的，能够养我们的阳气。只要我们的阳气够旺，精神又好，就算你碰到了好兄弟，他们也无法直接对你有所干扰，不是吗？第三招。 晚上尽可能不要收衣服，也不要剪指甲，晚上也不要剪头发，避免我们的阳气外泄。再来跟大家分享大人版的鬼月禁忌有哪些。平常也不太鼓励大家玩碟仙，但是在这一个月，尽可能更不要去挑战，毕竟请神容易送神难。 你又知道你请的是神非神呢？还有，不要把“鬼”字挂在嘴边，比如说跟人家说“搞什么鬼”，看你那鬼样，见鬼哦！这些话尽可能少说，要与善、事善、行善多一点会比较好的。也尽量不要去拍别人的背，因为我们都说人的身上有三昧火。 你拍人家的背，不是帮人家灭了一道火了吗？另外，在鬼月，我们进出寺庙去拜拜的时候，记得要左入龙门，右出虎门，一定要记得哦。在当月，老师也建议大家穿鲜艳明亮的衣服，尽量避免少穿黑色跟白色的衣物，会是比较恰当的。 在分享的是宝宝版，尤其是还未交大运的孩子们的禁忌。在这个月，会建议他们在黄昏前提早就返家，不要在外面的公园游荡，也尽量不要让孩子参与普渡。晚上孩子的衣物不要晾在外面，要在黄昏前就收进来。 也不要带孩子去探病，更不要任意的移动婴儿床。如果有需要去做这样的一个移动，务必要请示新娘妈，也就是孩子的床母，好交代禀报一下，才是比较妥当的，才不会有孩子晚上发生夜啼惊吓的一个状况。再来，针对普度的部分，有什么要注意的事项呢？ 第一个部分就是我们的三生礼，一定务必要完完整整的，比如说鸡鸭猪鱼，一定要完整，不要是有切的，因为你不知道好兄弟的喜好是什么。再来，有断尾的鱼尽量不要去祭拜，因为它象征性象，代表的是祭拜的人会无后。 也避免使用一些容易腐烂的，比如说内脏、猪肉、牛肉，可以用整块的部分，或者是使用猪脚来代替。水果的部分一定要是凑单数的，而且一定要注意谐音的部分。虽然我们平时会拜一些，比如说香蕉、李子、好凤梨，但是在鬼月的时候，这些水果。 谐音听起来就像是招你来往，送不走，是不太理想的。因此，以上刚刚说的这些水果，尽量都避免。还有比较属于整串的或者是多籽的，比如说一串的葡萄啊、香蕉、荔枝、龙眼，这一些也尽量都不要卖。有多籽的，比如说芭乐，还有番茄，好，但也都是尽可能。 不要摆上供桌，比较有不祥的意义。刚刚也有提到了，我们的贡品尽可能是单数的，还有开封过的食物是尽量不要拿出来拜的哦。普渡的时候，我们呢穿着必须要是呃整洁的，好，请不要就是穿了一个吊嘎或者是四角裤，我们就去拜拜了。 那衣服尽量颜色鲜明一点，这样子才能够维持你的好磁场。你尊重他们，也是尊重自己。另外，在当天祭拜的时候，尽量不要嬉戏或者是乱说话。小朋友避免在这个时候出场。还有，如果我们是属于社区或者是公司行号，同时祭拜的话。 这个桌面尽可能一定要同时摆上贡品，跟同时去做侧桌，这样才代表我们不留客。还有公司行号的话，也才不会代表你只会接散客的订单，或者是你的业绩呢，呃，会有大小月会有缺口。所以务必记得在祭拜的部分，一定要同进同出才是比较理想的。 在当天，大部分的这个金纸的部分，一般都是会由环保队这边统一回收并这个燃烧。那因为我们现在比较倡议就是要呃减量，所以是说如果社区有要在当天自行做焚烧的部分，记得这个金纸啊名字的部分不要任意踩到。 那拜拜的时间，老师会建议哈，一定是，呃，我们的下午哈，到黄昏之前这段时间去拜，地点不可以在室内，一定是要在室外。啊，那我们的是那个时间呢，只要在七月的啊，任选一天都是没有什么太大的问题的。以上是针对我们农历七月的禁忌。 如果还有不想听的部分，欢迎大家在下方留言，老师会尽可能在第一时间给大家回复。我是金老师，喜欢老师频道的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞，这样你才可以及时收到老师的贴心运势提醒哦。感谢你们的收看，我们下次再见。